туз кислотасынын темир менен болгон реакциясы силер билгендей туз кислотасы күчтүү жана минералдык кислота чыңалуу катарындагы суутекке чейинки металлдар менен жакшы реакцияга кирет дайыма ушундайбы текшерип көрөбүз эки химиялык стаканга бирдей көлөмдөгү туз кислотасын куябыз оң жактагы туз кислотасы бар стаканга бир нече миллилитр формалин формальдигиддин суудагы эритмесин кошобуз стакандарга темир пластинкасын салабыз сол жактагы стаканга суутек бөлүнүп чыга баштады демек туз кислотасы менен темирдин ортосунда реакция ылдамдап жүрдү оң жактагы стаканда суутек бөлүнүп чыкпайт демек туз кислотасы темир жана формельдигидтин ортосунда реакция өтө жай жүрөт химиялык реакциялардын ылдамдыгын азайтуучу заттар ингибиторлор деп аталат формальдигит туз кислотасынын темир менен болгон реакциясында ингибитор болот формальдигит ингибиторун өндүрүштө металлдардын кислотадан бузулбашы үчүн колдонушат